Bé, doncs, eh, de moment, sí, mira, és per allà, no és pas per aquí directament. Per tant, anirem cap a través. Eh, som aquí, al cinquè episodi, crec, de We Happy Few. Ja sabeu que al cap d'uns quants episodis, sempre ja me n'oblido de què collons estava fent, però en aquesta ocasió... Búnker. Ja anem cap a búnker. Em pica la cama, perdoneu. M'estic quedant sobat, tinc set... Eh, tinc de tot aquí, a... Ah, què hi ha aquí? Bunker, cap allà encara, molt bé. Mm, no hi ha res. Sospites de que aquí hi ha alguna cosa Vale. Vertedero. Molt bé. Ah, d'escala. Vull dir, no és que estigui tancada, sí... Ui, va. Joder, m'espanta això, eh? Encara? Val. Arthur! Arthur? You get down from that tree before I chop it down. Do you know why they're registering us? The Germans love their lists, that's all. They're taking us away on a train to Germany. You know about it, don't you? Who told you that? It's ridiculous. Oh, oh, you all know about it, just not the kids. Look, they've got cows there. It's not going to be powdered milk. They might even have chocolate. Oh, chocolate makes it all better. They've got tanks, Arthur. Haven't you noticed? How are we supposed to argue with tanks? I don't want to go to Germany. It's only for a little while. I think. I don't want to be a hostage. Calm down. Let's have some tea. Oh, right. I'll, I'll come down. Mal, but no uh, I think I might be stuck, actually. Hmm. That's a problem. Val, de totes formes, necessito alguna, alguna, algun mètode per entrar allà on se suposa que he d'entrar i perseguir la missió i tal. I sobretot també un llit per, per dormir, perquè estaria bé poder descansar una miqueta amb un llit. Però perquè que sembla no tinc llit propi, per tant, em toca... Mm. Oh. Ah, hola. Hola. you ever wonder why the Germans didn't take their tanks with them when they left? I've made a map. There's a hole in the fence, inside the dump. You just have to get in here, get the key, and cut the power. Then, sneak out into the darkness while I rob them blind. Easy peasy lemon squeezy. How do I cut the power? The General keeps the keys in his desk. You want me to break into the General's office? Any way you can scotch the power is fine by me, lad. I'll meet you back at the train station. What if they spot me? I'd run. They don't have a lot of ammunition, but they're terribly handy with their bayonets. That's your plan B? Run? Well, you could ask them for some of their famous hot buttered crumpets, but I wouldn't recommend it. They can't run very fast. They're all old farts, like me. Ah, d'acord. <laughs> Eh, això té una pinta de... right, Ollie. Let's see that map. Oh, oh. that. sleeping potion for those chaps on the bridge. Bueno, ja està. En principi... Ah, mira. Oh, sí que bé. No puc dormir? Ah, sí que puc dormir. 8 hores. Vinga, va. Ah, espera, quan, quantes... Bueno, així està bé, eh? Uh. That's a bit risky. Look what happened to Goldilocks. Ja està, som-hi. Anem a matar gent. Ollie said there was a hole in the fence in the dump. That sounds much safer than walking in by the front gate. Què és aquell? Quina pinta que em pillaran? Però que flipes, eh? Yes, em pillarà segur. Hello, soldier. I'm not here. And you are not looking to me. Oh, shit. És el que em quedaré. Ah, mira, si había d'anar per aquí, per tant, allò no, no, em no em sabia per res. Meravellós. Vale. Leave that alone, would you? Vale, aquí no em faig res. sergeant says, I didn't see you at camouflage training, so I says, thanks. Placa matral. Oh. Guard duty again. No, it's. And the bad news is, Eddie, You change with Tommy. Harry, you change with Reg. <laughs> Me enfrentan dos ahora. You don't know that. Crec, eh, bro. Espera, que, he de veure alguna cosa, crec yo. Aquí, suposo. Whisky no, eh. Aquí, aigua pura. sure. Vale. ¿Y ahora qué? I'm ready. I think I'm ready. I'm not sad. It's is all. Puc pelar un mentre l'altre encara no... Merda. Ah, en fi. I did get one of them at Ramsgate. Well, I'm pretty sure I did. Espera. No, no puc passar per aquí tampoc, no puc passar per allà. És que els he de pelar o què? See if I don't. Se, se va para lá. Pues si a un ataque no, no he poco llamé, eh. I'm not sure that actually was the mate. If you know so what I mean. Brutal, que me suena. It's a bloody German. This one hurt a bit. It started. It's finest. They're bombing us again. Hola, tío. Koyans. Go back to Germany, you swine! They've Jerry's in the house! Smoke him out! For England! And St. Pues si sóc anglès també, carai... Bueno, anglès no sóc. Step back! Ah! For England! And St. George! Germany, you swine! It started! It's finally started! Joder, me cago pa' aquí. Va, intenta clavar más eso. It started! It's finally started! They're here! They're back! We beat you once, we'll beat you again. Manco culo, hombre. Pesat. Now we see the violence inherent in the system. No em puc agafar la puta arma o què? O ja m'ha abandonat, no sé, eh? Vaya tela, tio. Bueno, menys he pelat un mentrestant. L'he tirat a sobre. Un mm, rifle, molt bé. Eh? I aquest tots tenen el mateix problema de la soledat, eh? muy ahora que muy ja, qué Okay. Complica. Uy, va. Vale, ok. All right. Here goes. Ne mi... Sunt tank zamantida. We took all the kids to the train station. We sent them off to Germany because of papier-mâché. No sé com em puc curar si no és amb allò, eh? Massa curatiu. Per tant, intentaré que no em pillin ni, res. És que està a l'altra banda, això. Vale. I Però no sé quant whisky porto have a lovely night and pleasant dream. Val. No, ah, merda. I un collon són els nens, doncs? Perquè... Va, aquí estic segur, més o menys. Menjar, sisplau, eh? Més que res perquè han dit que... Que es fa malbé, per tant... Més val utilitzar-lo abans de... No, eh? Oh, ja que també hi ha... Soldats que caminen. Així com em pinyen aquí, flipo, eh? Em fan xixina una mica. Hola. chose one of Britain's finest victories. Don't miss it. Ah, ¿verdad? Eso que es aparato, eh, porque si no... Bueno... Have I shown you the picture? I have. Jo crec que aquesta gent eren alemanys, també. Attention mm. all personnel. Tonight's movie will be King Arthur was a Gentleman, starring the hilarious Ronald Shiner and Arthur Askey. Don't miss this uproarious eh? comedy. Val, m'enfoquen, però no em veuen si estic aquí, per tant... Ara. Està la quinta forca, això, eh? <clears throat> M'hauré de fotre dins d'una... Aquí no em veuen ni un ni l'altre, sembla. Aquest no crec que m'agafi. I aquest tampoc, per tant avanço. Patrols should be particularly careful Merda. in the forest. More than the usual ah, espera, els puc que donin a... Hòstia, està mort. Pensava que estava viu, però... Vale, això deu ser venes venes bones. Ah, si els agafo morts, <laughs> ja. Moren instantàniament. Carne cruda. Agafa la triquinosi, pobre home. Merda, si tu veus. Please notify Corporal Ramsbottom so they can be eradicated safely. Merda. No one saw me hide. I bet I could stay here forever. At oh. least until I starved to death. Para bolas quedan surtir. Ostras. Está venido ahí, sí. Aquí em quedo. No, aquí no em protegeix. Aquí, aquí em quedo, sí. Val. Aquí veus... Merda. Don't miss this uproarious comedy. Merda. Holy fuck. If you don't recognize a soldier, grab and hold him until his sergeant can vouch for him. If he runs, kill him. <clears throat> D'acord. Suposa que em busquen ara, o sigui, em busquen evidentment, però fins que em trobin o fins que un temps prudencial? Mm. És important, eh? Temps prudencial. Va, va molt ràpid, eh? about half a minute. Val. Que rifle... A la dreta són plantes bones, no suposo? ¿Qué estás aquí? Attention all personnel. Any soldier interested in planning next year's victory garden should talk to Corporal Elstree at mess. Guay. <laughs> Joder, colega. però... Home, a més no utilitzen bales ni res encara, ni tenen prismàtics com altres jocs. <clears throat> <clears throat> se me ha quitado. Vale, en principi no veig a ningú. Merda. Va, està vomitant el tio. Joder, ¿en sèrio? Bueno, està mirant cap aquí, eh? No, no existim massa oportunitats per fugir, però... Val, d'acord. Tot segueix en calma. Però i ara què? Quan surti d'aquí em veurà el... la llum, perquè... Joder. Tinc un problema, nois i noies. Què faig amb aquesta llum? Entenc que hauria de començar a córrer, però no sé quanta distància és això. 16 metres. Suposo que per algun lloc trobaré més plantes, però... Some of the latrines are in the process of being moved from the old holes to brand new holes. Bueno, hauré de sortir. M'estic preparant eh, mentalment, eh? I físicament i a més. Poso en posició de combat i tot. Ah, portem 25 minuts gairebé de capítol, per tant. Algun tall hauré fet, perquè he palmat una vegada, crec. Crec recordar que he palmat. Doncs això... Bon dia, llum. Ah, mira, ha marxat la llum. Trepar? Perquè vull trepar per unes plantes. Vale, estiu ocult, eh? Va, això està aquí. Per tant, bona notícia. S'apropa el tio. Per tant, això que es veuen les passes, si no... Ai... Però ho justifiquen amb, amb el so, perquè si no, no... Aquest marxa, molt bé... Ha marxat prou, sí. Val, aquesta porta em dona... Una molt bona oportunitat per passar aquí dins. Oh, I said the was in General Bing's office. Què fas? M'he assegut, en sèrio? Hi va un tio? No puc tancar la puta porta ara sí, vale. Val, toca piano, sí, és bon moment per tocar piano. There's something behind this bookcase, isn't there? I feel positive there's something that could open this. Val. Piano music, eh? Maybe I should have a read and play it. Quan estigui més calmat. Val, d'acord, em cura més Vaig fent, eh? Crec que vaig fer. eh? Va, no hi havia res, cabrons. És una porta, sí, oi? Ai, Déu. Attention all personnel. The movie tonight will be Bulldog Sees 2. Room. It's absolutely not in his desk. Why doesn't that surprise me? China ah. as pub. Està aquí darrere el tio. Vale. He de tocar... Aviam, he, he de tocar la partitura aquella? Aquí lliure? No, eh? Pues sí, hauré de tocar ràpidament la partitura. Espera, eh, no sé com he de fer això. Perquè, en principi... Què és això? Ah, una, una planta. Targeta d'accés... Aviam, una partitura, sisplau. On està la partitura? Serán pajilleros, ¿en serio? Ho he, ho he, ho he après ja, en principi quan s'agafa s'aprèn. Perquè crec que la partitura és el que obrirà la merda aquella. crec, eh? No sé. Ah, però sí que hi ha alguna cosa aquí. Aviam, partitura, on estàs? Tinc 8 punts disponibles, <laughs> joder, clar. Ah. No, me, me prefereixo més al... Combat, més que res, perquè, joder... Sí, aquest m'agrada també, eh? Cinc, cinc... Tres, tres... 5, joder 5, aquest d'aquí també, bueno, no puc fer res més per tant segueixo i potser el Lorenzo està aquí partitura, mira aquí va com es pica clogs. A hatch? If it leads underground like the others, I can use it to get out of here once I'm done. Manipula el generador. Oh, que es a la otra banda, no. Ah, però nois i noies, deixarem aquí l'episodi. Aquí l'episodi, ja sabeu, si us ha molat prou, fiqueu un m'agrada maco, deixeu comentaris, Uh, no sé, compartiu el vídeo, podeu subscriure també si voleu i fins una altra. Adeu.